2000 yil 7 may putinning birinchi inauguratsiyasi hurmatli fuqarolar bugun o'zimni tarafdorlarim hamda saylovda menga ovoz berganlarning barchasiga minnatdorchilik bildiraman sizlar bilan birgalikda hayotimizni o'zgartira olishimizga ishondingiz jiddiy aytyapsanmi sen ishonmaganmiding uch kun ichida nimalarga ulgurish mumkin putin 3 kun ichida Kiyevni bosib olishga harakat qildi. Albatta, buning uchun o'z mamlakatini diskertatsiya qilishga to'g'ri keldi. Endi esa shu kungacha xohlovlarni internetda kalaka qilgan zombilar ham jang qilishni xohlashmas emish va Gruziyaga kirishda mashina orqasidan naklekalarni ko'chirish kerak kerakmasligi bilan qiziqib qolishdi. ta'lim, texnologiya, tibbiyot sohalarida va albatta so'z erkinligi borasida ham Rossiya yetakchi mamlakat emasligi fakt ekani xususida hech kim tortishib ham o'tirmasligiga ishonchim komil. Kreativ sochlar borasida tengi yo'q ekanligi aniq. Shu bilan birga qurollanish borasida ham hech kim shubha bildirmagandi. Rossiyada yadro quroli bor. Bu bir. Ikkinchidan, u juda katta. Demak, u yerda askarlar, harbiy texnikalar va boshqa potensiallar yuqori. Va har qanday mamlakat, hatto Amerika ham Rossiya bilan ochiq ziddiyatni istamagan. Lekin Ma'lum bo'ldiki, armiya kuchli ekanining sababi hech kim uning amaldagi harakatini ko'rmaganida ekan. Axir chindan ham, o'rtacha odam armiya kuchini qanday qilib chamalay olsin? Mana, may paradi maydonlarida tanklar ko'rinyapti ular ko'pga o'xshaydi harbiy bazalarda yana qanchasi bor ekan askarlarning chiroyli qadam tashlashini qarang ularning ko'pligini-chi zaxiradagi harbiylar qancha ekani natijada ushbu propagandaning eng odatiy iste'molchisi bizdan hamma qo'rqadi degan xulosa chiqardi agar kerak bo'lsak takrorlaymiz obama tamom bo'lding xuddi shu payt agar armiyada qandaydir tanishlaring bo'lganida ular senga shivirlab ularning bo'linmasidagi texnikalar bari eskilik sarqiti ekani bor qurol yaroq esa lopatkadan farqi yo'q va mana bunday qo'lchiroqlar bor ekanini aytgan bo'lardi aslida esa oddiy askar ko'p ma'lumot bilishining hojati yo'qligini ham ko'pchilik yaxshi anglaydi sir saqlanadigan harbiy bazalarda pulemyotlar uchdi printerlarda chop etilib super zamonaviy tanklar hamma joyni egallagandir hoynahoy lekin barcha ehtimol va hoynahoylar bir zumda g'oyib bo'ldi yana qachon deng aynan o'sha armiya kuchini sinab ko'rish vaqti kelganda boz ustiga bu jang aqsh yoki xitoy bilan emas kuchsizgina ukraina bilan Shunga qaramay, qudrati dunyoda ikkinchi o'ringa to'g'ri keladigan armiya yutqazib boryapti. Biroq kuchli prezidentning hamma savollarga javobi bor va bu safar bu safarbarlikka chorlov bo'ldi. O'zi nimaga safarbarlik avvalroq e'lon qilinmadi? Bu borada bir necha taxminlar bor. Birinchisi, Putinga ancha payt omadsizliklar haqida ayta olishmagan va u hammasi reja bo'yicha ketyapti deb o'ylagan. Jo'jani kuzda sanashlarini unutib qo'ygandirda. Ikkinchisi, aholi orasida safarbarlik e'lon qilish Putin uchun juda katta tavakkal. Ayniqsa, kristianlar loyaligini tavakkal ostiga oladi. Axir, urush toki faqat televizorda ko'rsatilarkan, bu zo'r va qiziq bo'laveradi. uyingga kelib o'g'ling ering yoki otangni olib ketishlari bilan barchasi boshqacha tus oladi bos ustiga barcha ommaviy axborot vositalarida xuddi kelishib olgandek bir xilda yo'qotishlar yo'q hammasi reja bo'yicha ketyapti ukrainaliklar ozod qiluvchilarni non va tuz bilan kutib olishyapti deb turganida savol tug'iladi hammasi zo'r va reja bo'yicha ketayotgan ekan rus harbiylari orasida 6000 mingtagina yo'qotish bor ekan nimaga yana 300 mingta askar kerak bo'lib qoldi putin uchun hozir har qanaqa markaziga shu jangda g'alaba qozonish muhimroq harbiylarga to'lanayotgan pullar arzimas chaqa aslida axir ular bu pullarga o'z hayotini garovga qo'yish evazigagina ega chiqadi o'liklar hali hech qachon o'ziga nimadir sotib olmagan biroq buni qarangki ko'plab rossiyaliklar bunday mablag'ni umri bino bo'lib ko'rmagan jang uchun 2000, ming uch ming bu axir katta boylik-ku. butun mamlakat bo'ylab ish topish qiyin bo'lib turgan bo'lsa men buni juda yaxshi tushunaman ammo sen baribir uyda xavfsizlikda pul topganing afzalroq internet orqali pul topishni o'rgatadigan abuz shek kanali haqida avval ham gapirgandim nomdagi z harflarining esa maxsus operatsiyaga aslo bog'liqlik joyi yo'q Ular bundan ancha avval ham bor edi. Hech qanday onlayn kazino yoki sportga pul tikishlarsiz. Har bir post pul topishning real sinalgan usullari haqida. Masalan, qanday qilib aksiyalar orqali pul topish mumkin? Brokerlik hisob raqamidan kesh olish, mobil operator bilan til topishish va hokazo sizdan hech qanday bilimlar talab qilinmaydi va har bir sxema batafsil yo'riqnoma bilan taqdim etiladi bu yerda yana жирный abuz rubrikasi ham tashkil etilgan bo'lib pul ishlash usullarini bepul o'rgatib borishyapti bunday ma'lumotlar uchun boshqa kanallar sizdan anchagina mablag' undirgan bo'lardi Shuning uchun bu kanalga o'ting va pul ishlashni boshlang. Ayniqsa hozir bu kabi daromadlar avvalgidan ham zarur. Chunki ertaga holing tang qolib, samolyotga chipta sotib olishingga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Havola tavsifda. Biz esa davom etamiz. Hukumat tepasidagilar hozir sarosimada va bu fakt. ular shu darajaga borishdiki mahbuslarni ham vagner harbiy jamoasiga yollashyapti chvk bu rossiya yollanma askarlari guruhi bo'lib uni putinning do'sti yevgeniy prigojin boshqaradi yosif prigojin bilan adashtirmang hamma meni eshitsin bu galgi jang og'ir chechen urushi va boshqa shu kabilarga umuman o'xshamaydi shuni unutmang vagnerchilar Sudan, Liviyadagi janglarda qatnashgan. Ular qatnashmagan jang yo'q hisobi. Ba'zi taxminlarga ko'ra, ular o'zlari haqida film olmoqchi bo'lgan. 3 jurnalist qotiliga aloqador. Gapni qisqasi, otib tashlash, o'ldirish, kesilgan bosh bilan video olish kabilar hammasi shularga tegishli. Ularning senzurasiz qahramonliklari aks etgan surat va videolarni o'zimni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Bu uchada ham o'sha kunlarda aynan shular ishtirok etgan va bu hayratlanarli ham emas. ikkinchi jinoyat bu alkogol va narkotiklar uchinchisi talonchilik mahalliy ayollar flora fauna erkaklar umuman kim bilan bo'lmasin yaqinlik qilish ham shunga kiradi tushunarlimi qisqasi bu yigitlar juda yaramas va ular uchun hech qanday axloqiy qoidalarga amal qilmaydi endi esa aynan shu jamoaga mahbuslarni yollashyapti o'zingiz o'ylab ko'ring agar inson jangga borishga tayyor ekan demak unga qamoqda qolgandan ko'ra o'sha yerda jon saqlash oson ekanda ya'ni u yerda kichik bo'lsa-da qandaydir imkoniyatlar bor ekanda men hozir barcha mahbuslarni yomonlab ularni zeklar deb atab hammasini bir nom ostiga jamlamoqchi emasman chunki men kim nima uchun qamalgani yu u yerga qanday tushib qolganidan bexabarman biroq mening o'rnimga bu ishni ularning jangovorlari yuzasidan hech qanday illyuzistlar his qilmayotgan prigojinning shaxsan o'zi bajardi ochiq aytadigan bo'lsam yo ziklar yo sizlarning bolalaringiz demak отряд самоубийц filmining posteri bunday emas mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak ya'ni u mahbuslarga tayyor go'sht kabi munosabatda birinchi jinoyat bu qochoqlik hech kim ortga qaytmaydi hech kim chekinmaydi hech kim asir tushmaydi sizlar o'qiyotgan paytingiz asirlikka tushish haqida aytib berishadi har doim yoningizda ikkita granata bo'lishi kerak asir tushishi mumkin emas hatto yeguliksiz va texnika uchun yoqilg'isiz qolib ketsang ham ammo sen shu holga tushsang ishon va juda tez axir asir tushsang sen almashinuv fonini to'ldirasan ukraina seni o'z asirlarga almashtirish imkoniga ega bo'ladi endi o'ylab ko'rchi davlatga ukraina asirlari o'rniga o'z zeklarini qaytarib olish kerakmi o'zi yo'qmi savol ritorik edi safarbarlik bosqichidayoq chaqirilganlarni hayvondek haydashyapti keyin qanday bo'lishini tasavvur qilishga ham qo'rqasan hamma o'sha yerda bo'lish kerak kim nimani tushunmadi Bu ku tushunarli, ammo hech bo'lmasa o'limga so'kinmasdan yuborishni iloji bordir. Qisqasi, bu yangiliklar lentasining barchasi menga 39 daraja isitma bilan to'shakka yotib olgandagi yoqimsiz holatni eslatyapti. safarbarlik bilan birga ba'zi befarq bo'lmaganlar qonunga ham o'zgartirishlar kiritishga urinmoqda masalan qrimlik senator yassi oyoqlik va sklyozni harbiy xizmatga yaroqsizlik beruvchi kasalliklar ro'yxatidan olib tashlash taklifini berdi men buni to'g'ri deb hisoblayman axir es simon umurtqa bilan burchakda berkinib olib o'q otish osonroq-ku. agar oxirgi darajadagi yassi oyoq odamlarini poyabzalsiz urushga jo'natilsa bu tejamkorlikka ham sabab bo'ladi Bos ustiga bu talonchilik qilgan qilgan odamlar esa qandaydir ayiq yo shunga o'xshash yana nimanidir ana ishonmasangiz oyoq izlariga qarang deyish mumkin bo'ladi-ku. Shu bilan birga muddatli harbiy shartnomalar tuzgan barcha yigitlar Putinning yappa yangi farmoni tufayli hozir Ukrainadan keta olmaydi. Ya'ni agar sizning ahmoq ukangiz bir necha oylik shartnomani imzolab ukrainaga jang qilish uchun ketib u yerdagi asl holatdan xabar topgan bo'lsa-yu, tezroq uyga qaytish uchun shartnoma muddati tugashini kutayotgan bo'lsa kechirasiz-u buning hech ham iloji yo'q harbiy kuchlarni tayyorlash rejasida barchaga ayon bo'lgan ertakdagidek holat kuzatilmoqda surpalar qoqilmoqda qoqqanda ham bor kuchini sarflab qattiq qoqish kerak bo'lyapti chunki o'z ixtiyori bilan jangga borishni xohlovchilar yo'q safarbarlik esa kim yashirina olmagan bo'lsa biz aybdor emasmiz qabilida o'tkaziladi men 1959 yilda tug'ilgan podpolkovnikman hech qanday tibbiy komissiya ko'rigidan o'tmadim harbiy tibbiy ko'rik ham o'tkazilmadi prezident farmoni mudofaa vazirining qaroriga ko'ra safarbarlik menga o'xshash podpolkovniklardan 55 yoshgacha bo'lganlar orasida o'tkazilishi aytilgan bo'lsa ham shifokor meni kasalliklarim bilan bemalol jangga borish mumkinligini aytdi men esa 63 yoshman iqtisod fanlari nomzodiman shuning uchun armiyaga chaqirilmaganman men xizmat qilmaganman mutaxassisligim ham harbiy emas men seber bankda it mutaxassis ekanimni shuningdek salomatligimda ham kamchiliklar borligini aytganimga qaramay menga 22 sentyabrda urush maydoniga yuborilishim haqidagi chaqiruv qog'ozini berishdi mana meni urushga jo'natishyapti safarbarlikka qarshi aksiyalarda ishtirok etganlarga chaqiruv qog'ozlarini berishgani to'g'risidagi yangiliklarni aytmaysizmi ular qanchalik motiv motivatsiyaga to'lib toshgan jangchilar bo'lishini tushunyapsiz-ku, to'g'rimi? Askarlar oz bo'lsa ham jangga tayyor turish uchun qandaydir o'quv mashg'ulotlari o'tkazish uchun esa kamida yarim yil kerak. Hozirgi avtomaktablarda bo'lsa, odamlar avtomobil boshqarishni o'rganishga, askarlar jangga tayyorlanganidan ko'ra ko'proq vaqt ketar ekan. Aynan shuning uchun o'sha yigitlarning hammasi tayyor go'shtga aylanib qolyapti. Ba'zilar hattoki yangi qo'shiladigan 300 ming askar kam ekanligini, aslida million nafar kerakligini yashirishmayapti ham frontga million nafargacha askar yuborish va kamida bir necha yuz ming kishini ishlab chiqarishga transport obyektlariga e, yuborishimiz kerak va yana bir muhim jihat bor ukraina aholisi uchun urush bu yurtning mustaqilligi uchun kurashishdir odamlar hamisha hujum qilayotgandan ko'ra himoyalanayotgan paytda kuchliroq jang qilishadi rus jangchilarida esa anglaganingizdek bunday kayfiyat yo'q hukumat ham buni yaxshi tushunib turibdi shuning uchun ham jazo choralari qattiqlashib boryapti masalan rossiya federatsiyasi jinoyat kodeksining 339 moddasiga binoan harbiy xizmatdan bosh tortish 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi naq 7 yil tushunyapsizmi shunchaki o'lishni xohlamaganingiz uchun 7 yil shu yerga yetganda ayon bo'la boshladiki putinni qo'llab quvvatlovchi rossiyaliklar oz to'g'rirog'i ular bor VKontaktedagi avatarlarni z harfi bilan qanday to'ldirib tashlaganini o'zingiz ko'rdingiz bularning bari bot ekaniga juda ham ishongim kim keladi biroq afsuski ular chindan ham odamlar safarbarlik haqidagi e'londan keyin esa putin do'stlari haqidagi sitatani bemalol joylasa ham bo'laveradi do'stlar tamak tutuniga o'xshaydi ular istalgan payt g'oyib bo'lishi mumkin Av. chunki rossiya hammani sindiradi deb internetda jar solish boshqa xuddi shu gaplarni qo'lingizda avtomat tutgan holda aytish boshqa aynan mana shu yerda qo'llovchilar sezilarli darajada kamayib ketdi bu yog'i tushunarli bu senga call of duty emas bu yerda o'ldirishsa qayta tirila olmaysan biroq qattiq qayg'urmang axir kril ota nima degan eslab ko'ring barcha harbiylar kechiriladi iso qayta tiriladi va hamma u bilan birga tiriladi Shuning uchun jasorat bilan o'z harbiy burchingizni bajarishga shoshing va unutmangki, agar siz vatan uchun o'z hayotingizni tikkan bo'lsangiz, u holda siz uning podshohligida, uning abadiyatida Xudo bilan birga bo'lasiz. Bu haqida avvalroq Putinning o'zi ham aytib o'tgandi. biz shahidlar qatorida jannatga tushamiz ular esa shunchaki o'lib ketadi shunday ekan o'limdan keyingi hayoting uchun ko'p ham qayg'uraverma u yerga buyurtma berib yetib bor bo'ldi seni kutishyapti va hammasi yaxshi bo'ladi hattoki bu yerdagidan ham zo'rroq e qayerga ham borardim deyishga loyiqdek tuyulayotgan bo'lsang ham bu so'zlar ham yordam bermay sen avvalgidek safarbarlik dahshatli deb hisoblayotgan bo'lsang unda bormay qo'ya qol axir foizgina odam safarbar etiladi xolos deyildi-ku. 1% qanchaligini yaxshi tushunmagan bo'lsang, bir donagina kartoshka fri yoki bir donagina marmelad nahotki ko'p bo'lsa, albatta yo'q. Xuddi shu singari foizgina chaqiruvchilar ham ko'p deb bo'lmaydi. Bularning bari Bespanika hashtagi bilan e'lon qilinmoqda. Darvoqe, bespanika so'zini olaylik. Safarbarlik haqidagi farmondagi 7-matni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Internetdagi manbalarda keltirilishicha, prezident farmonida 1 milliongacha odam chaqirilishi mumkinligi yozilgan ekan. Demak, Dirkinning so'zlari tasodif emas ekanda. Aslini olganda buning rost yoki yolg'onligi ahamiyatsiz. Safarbarlikning yana bir to'lqini bo'lishiga meni ishonchim komil. Farmonda bu haqidagi band bormi, yo'qmi? Bu umuman qiziq emas. kerak bo'lsa yana bitta farmon yozib qo'yaverishadi axir birinchi marta emas-ku bular ko'p yozadi Bilasizmi, vatan o'zi olmagan qarzini qaytarishni umuman xohlamaydi. Boshqalarning ambitsiyasi uchun o'lib ketish ham mana shunday demak eng yaxshi variant chap berish roligimizning ikkinchi qismi aynan shu haqida xo'sh qanaqasiga qonunni buzmagan holda armiyaga chap berish mumkin chaqiruv xati kelgandachi xo'sh nima qilish kerak agar siz meni telegram kanalimga a'zo bo'lsangiz demak ko'plab foydali ma'lumotdan xabardorsiz men bahordayoq chaqiruv xatlari va ularni noto'g'ri tarqatishayotgani haqida sezgandim ko'pchilik bilimsizligi tufayli bunga ishonadi va xizmatga jo'naydi o'sha paytdayoq chaqiruv qog'ozlarini sizga buyurtma xat sifatida sifatida yuborishlari mumkinligi va sizning imzoyingiz muhim bo'lmasligi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqilayotgan edi baxtimizga bu loyiha hozircha uchinchi o'qishdan o'tmadi shuning uchun hozirgi kunda agar sizning chaqiruv qog'ozingizga ota onangiz rahbaringiz o'qituvchingiz yoki boshqa kim bo'lmasin imzo chekkan bo'lsa va guvohnomaga ega bo'lgan vankom orqali kelganidan qat'iy nazar siz u yerga shaxsan imzo chekmagan bo'lsangiz bunday chaqiruv qog'ozi haqiqiy hisoblanmaydi rasman esa siz uni umuman olmagansiz agar siz unga imzo chekishdan bosh tortgan bo'lsangiz rasman siz uni olishni xohlamagan bo'lasiz qarang sizga qanday yorqin kelajak taqdim etsa yu rad etsangiz yoki yoningizga mentlar bilan kelishadi ba'zida esa bankomat xodimlari siz ular bilan tibbiy ko'rikka borishingiz kerakligini aytishlari ham mumkin biroq sizda buni ham rad etish huquqi bor qonun bo'yicha ular buni uchun sizga hech narsa olmaydi. agar siz bankomatdan kelganlar qarshisida eshik yopsangiz chaqiruv qog'oziga imzo chekishni qat'iy rad etsangiz va shu ruhda davom etsangiz, bu ham yaxshilik bilan tugamaydi. Asosiysi yodingizda saqlangki bu chaqiruv qog'ozini umuman olmaganingiz afzalroq. Agar baribir olgan bo'lsangiz, bormaganingiz uchun sizni qamab qo'yishmoqda. Maksimum 3000 jarimaga tortilasiz xolos. Xizmatdan bo'yin tovlaganlik uchun qamoq jazosi. Siz chaqiruv qog'ozini olib, bankomatga borib, harbiy xizmatgacha aylanib bo'lib, ana undan keyingina o'z majburiyatlaringizni bajarishni rad etganingizdagina beriladi. Ungacha hech qanday qamoq jazosi qo'llanishi mumkin emas jarima esa tayyor go'shtga aylanishingizga qaraganda anchayin jozibaliroq yechim yana bir muhim savol chaqiruv qog'ozini sizga qayerda taqdim etishlari mumkin Javob hamma joyda, hattoki dan postlarida ham tutqazishlari mumkin. Shuning uchun agar siz harbiy xizmatga yaroqli bo'lib, safarbarlik shartlariga to'g'ri kelsangiz, u holda juda ham ehtiyot bo'ling. Eng yaxshisi umuman ko'rinmaslikka harakat qilish. Eng kamida hech kimga eshik ochmang. Bilsangiz, hozir buning uchun eng noqulay payt. Agar siz ro'yxatga olingan manzilda yashasangiz, bu ham yaxshi emas. Tezda ko'chishingiz kerak. pochta qutingizga tashlab ketilgan ijtimoiy tarmoqlar messenjerlar orqali yuborilgan chaqiruv qog'ozlari esa hech qanday yuridik kuchga ega emas shunday ekan ularning qo'liga tushmasangiz sizga hech narsa qila olishmaydi shuningdek agar sizga qo'ng'iroq qilib zudlik bilan qayergadir borishingiz kerakligini aytsa shartta go'shakni qo'yib qo'yishingiz mumkin axir sizga Cyberbank xavfsizlik xizmatidan qo'ng'iroq qilishsa ishonmaysiz-ku Bularga ham ishonmang. Sizning asosiy vazifangiz bankomatdan kelganlar bilan yuzma-yuz to'qnash kelmaslik. Siz armiya uchun eng kerakli jangchi emassiz. Shuning uchun aynan sizni atayin Paris oldida kutib o'tirishmaydi. Mana shu yerda eng qizig'i boshlanadi. Agar chaqiruv qog'ozini ishxonangizga keltirsa, ish beruvchi uni sizga berib qo'yishga majbur bo'ladi. Qonunda agar buni bajarmasa, u holda u jarimaga tortilishi ko'rsatilgan. Bu yerda bitta lifehack bor. agar ish beruvchi bilan aloqangiz yaxshi bo'lsa ularni hech bo'lmaganda qog'ozda bo'lsa ham sizni masofaviy ishga o'tkazib turishlariga ko'ndirishingiz kerak ya'ni bu xodim bizni shtatda bor lekin u ofisga kelmaydi yoki gpx bo'yicha ishlashga roziligingizni bildirishingiz mumkin buni nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz google dan so'rang shunda venkomlar baribir ro'yxatdan o'tgan manzilimizga borishga majbur bo'ladi u yerda esa ularga hech kim eshik ochmaydi to'g'ri chaqiruv qog'ozlari tarqatishni istalgan odamga yuklashlari mumkin hattoki jkx ishchilariga ham hammasiga dadil rad javobini beravering chunki chaqiruv qog'ozlarini tarqatish ularning vakolatiga kirmaydi Yana bir yo'li. Agarda siz hamisha chet elga chiqish orzusida yurgan bo'lsangiz, u holda har yomonning bir yaxshisi bor deganlari shudir. Armiyadan qochish, Rossiyadagi qochoqlik, bular nafaqat Rossiyada qamalishingizga sabab bo'ladigan, balki butun rivojlangan omma sizni olqishlaydigan ish hamdir. Germaniyada esa buning uchun hatto siyosiy qochoqlik maqomini olishingiz ham mumkin. Demak, kim Putin rejimiga qarshi chiqishlar qilib xavf ostida qolayotgan bo'lsa, ariza yozishi mumkin. Tekshiruvdan so'ng esa sizga chindan ham ham boshpana berishlari ehtimoli yuqori oxirida nima deya olaman bu urush mutlaqo bema'ni unga borish esa o'z uz o'zingizni sirtmoqqa solish yoki boshingizni duxovkaga tiqib gazni yoqishdan ham boshqa narsa emas Imkon juda kichik bo'lishiga qaramay, tirik qolgan taqdiringizda ham sizni u yerga qurol yaroqsiz yuborishlari aniq. Bu sizni jinoiy rejimning bir bo'lagi bo'lganingizni isboti bo'ladi. Ya'ni siz ham jinoyatchisiz va natsistlardan hech qanday farqingiz yo'q. Tirik qolish imkoni esa yana bir bor eslatib o'taman, juda ham oz. Chunki davlat taktika yordamida jang qilayotgan bo'lganida, jangning 200-kuniga kelib 300 minglik safarbarlik e'lon qilmagan bo'lardi. Bu shuni bildiradiki, yo taktika ma'lum bir joyga komaga kirib ketdi yo bo'lmasa katta ehtimol bilan u boshidanoq yo'q bo'lgan Ukraina razvedkaga 3000 dollarlik dron yuborayotgan bo'lsa, bunga javoban Rossiya armiyasi 2 oygina avval qurolni televizorda ko'rgan, avtomat ko'targan Vankani jo'natyapti. O'libdimi? Nima ham derdik. Qo'rqinchli joyi yo'q. Yana chaqirtiramiz. hukumatdagilar diskreditatsiyadan qattiq qo'rqadi biroq rossiya va uning armiyasi o'zlarini o'zlari diskreditatsiya qilib bo'ldi o'zingizni asrang va ushbu rolikni do'stlaringizga yuboring chaqiruv qog'ozi kelib qolgudek bo'lsa o'zlarini qanday tutish kerakligini bilishsin va keling hammamiz birgalikda ushbu qo'rqinchli tush tezroq tugashini so'raylik keyingi sonda ko'rishguncha